कोबरा स्टिंग ऑपरेशन बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में मची खलबली आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया जी हाँ इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ सितारों पर यह पूरी तरह से लागू हो रही है दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं और ट्रेंड भी कर रहे हैं इन वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है जिसने भी इन वीडियो को देखा है उनकी आंखें फटी की फटी रह गई है इन वीडियो में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों के बारे में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिससे यह साबित हो गया है कि ये कलाकार पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं Cobrapost expose Bollywood stars willing नाम से एक न्यूज वेबसाइट ने लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर सिंगर डायरेक्टर डांसर और कॉमेडियन भी शामिल है ये लोग पैसे लेकर किसी भी पार्टी के लिए लिए प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हैं सिर्फ इतना ही नहीं इनका कहना है कि हमें क्या हमें तो पैसा मिल रहा है तो प्रचार कर ही देंगे फिर चाहे किसी भी पार्टी के लिए करना पड़े इन वीडियो के सामने आने के बाद से बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत तक में खलबली मच गई है इन वीडियो में महिमा चौधरी संभावना सेठ उपासना सिंह अमन वर्मा पूनम पांडे जैसे कई और